वेलकम दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है समाधान इंडिया चैनल में दोस्तों इस चैनल में हम आपको दिखाएंगे हर परेशानी का समाधान तो दोस्तों सबसे पहले समाधान इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तभी आपको हमारे हर नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिलेगा दोस्तों आइए जानते हैं खून बनाने वाले इन दानों के बारे में आपके शरीर में खून की कमी को पूरे करेंगे ये दाने दोस्तों हमारे देश में लोगों में खून की कमी को अनिमिया कहा जाता है और ये हमारे देश में बहुत से लोगों को है ज्यादातर महिलाओं में खून की कमी ज्यादा पाई जाती है पर्याप्त पर्याप्त पोषण ना मिलने के कारण स्ट्रेस लेने के कारण शरीर में खून नहीं बन पाता है कई लोगों को आपने सुना होगा कि हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम होती है जितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए उससे उनका लेवल हमेशा कम रहता है जिसकी वजह से थकान कमजोरी चिड़चिड़ापन और कई तरह की बीमारियां होने का भी खतरा बना रहता है शरीर में अगर खून की कमी हो तो काम में ठीक प्रकार से मन नहीं लगता आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर कम हो जाती है इसके अलावा दोस्तों महिलाओं के साथ साथ पुरुषों में भी खून का सही मात्रा में होना जरूरी है क्योंकि उनके उनके लिए भी ये उतना ही जरूरी है जितना की महिलाओं के लिए लेकिन दोस्तों आपको एक बात बता दें की अगर किसी के शरीर में खून की कमी है तो ये कोई घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि मात्र कुछ हफ्तों में आप अपने शरीर को फिर से खून से परिपूर्ण कर सकते हैं यानी कि आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में खून बनाने के लिए आपको कुछ चीजों को बस अपनी डाइट में बढ़ाना होगा जिनमें की सबसे पहले आता है काजू काजू न केवल स्वाद में अच्छा होता है बल्कि इसमें कई पौष्टिक गुण भी होते हैं रोजाना दस ग्राम काजू का सेवन करने से आपको आयरन की पर्याप्त मात्रा मिल जाती है काजू की तासीर गर्म होती है इसीलिए भारत जैसे गर्म देश में इसका सेवन सीमित मात्रा में करने की ही सलाह दी जाती है रक्त की कमी वाले लोगों को सर्दी में रोजाना काजू खाने चाहिए काजू पाचन शक्ति को भी बढ़ाता है इससे भूख अधिक लगती है आंतों में भरी गैस बाहर निकल जाती है दोस्तों इसके बाद आता है बादाम दस ग्राम भुने हुए बादाम में आयरन होता है प्रचुर मात्रा में बादाम में कैल्शियम और मैग्नीशियम भी होता है साथ ही इतनी मात्रा में बादाम का सेवन करने से आप एक ग्राम किलोग्राम कैलोरी का उपभोग भी करते हैं दोस्तों इसके बाद आता है चिलगोजा आपकी रोजाना की आयरन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए आप रोजाना 10 ग्राम चिलगोजा खा सकते हैं इस सूखे मेवे का सेवन कच्चा या फिर भून कर किया जा सकता है चिलगोजे रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाने का काम करते हैं दोस्तों इसके बाद आता है पिंगल फल पिंगल फल को पहाड़ी बादाम भी कहा जाता है पिंगल फल आयरन का उच्चक स्रोत होता है इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम और विटामिन बी भी काफी मात्रा में होता है ये सब पोषक तत्व तत्व मिलकर हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने में मदद करते हैं दोस्तों इन सब चीजों के अलावा आप दो चम्मच पीनट बटर रोजाना खा सकते हैं पीनट बटर में वसा की मात्रा कम होती है साथ ही इसमें पोटेशियम मैग्नीशियम और विटामिन बी प्रचुर मात्रा में होता है इससे हमारी सेहत पर काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं दोस्तों जब बात आयरन युक्त खाद्य पदार्थों की हो तो पिस्ता इस सूची में कैसे नहीं होगा 28 ग्राम पिस्ता रोजाना खाने से आपकी आयरन की जितनी भी कमी है आप उसे पूरी कर सकते हैं पिस्ते में आयरन की साथ साथ मैग्नीशियम और विटामिन बी होता है इन सब सूखे मेवों का सेवन संतुलित मात्रा में करना चाहिए दोस्तों याद रखें कि जब भी आप बादाम पिस्ता काजू और सूखे मेवों का सेवन कर रहे हैं तो अपने शारीरिक गतिविधियों पर भी कंट्रोल रखें यानी कि आपको दिन भर में एक्सरसाइज जरूर करनी है ताकि आप इन सब चीजों को अच्छे से डाइजेस्ट कर पाए अगर आप ये सब चीजें खाकर बैठे रहेंगे तो इसका आपकी सेहत पर गलत असर भी पड़ सकता है तो दोस्तों देखते रहिए समाधान इंडिया यूट्यूब चैनल